Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a sublima. M-am uitat în Dex și am înțeles că este un sentiment înalt pe care când îl trăiești te simți aproape de înger, ceva de genul ăsta. Eu cel puțin așa am trăit uh, acum 20 de ani când am cunoscut prima dată un sentimentul religios, să zic așa, la o mănăstire sihăstria și era atâta liniște acolo. Călugării mergeau cu capul în jos, dar se uitau înăuntru lor și nu simțeai că te judecă nimeni. Iar cei care se uitau la tine zâmbeau. Și atâta pace m-a cuprins acolo încât era cât pace să rămân acolo. <laughs> dar nu se putea oricum. A, fiind Uh, mănăstire de călugări. Cred că asta este a sublima, a trăi un sentiment care seamănă cu ceea ce cred că se numește Dumnezeu, cu energia lui Dumnezeu, nu știu. Pentru tine ce înseamnă a sublima? Pa, pa!